sem tarja preta. No Brasil, se brinca muito com sexo. A gente faz piada e conta vantagem o tempo todo. Mas na hora do vamos ver e de falar sério, temos os mesmos problemas que o resto do mundo e a mesma vergonha de colocar eles na roda. Na verdade, o brasileiro faz muito menos sexo e pior do que ele diz que faz, especialmente os homens. Já as mulheres têm mais facilidade em admitir que ainda há muito que melhorar apenas 9% das brasileiras se dizem plenamente satisfeitas com a sua vida sexual. E nem é por exigirmos demais, não. É que a gente tem que lidar com uma coleção de dificuldades e tabus nada invejável, construída graças a séculos de muita repressão e deixaram várias sequelas. E a principal delas é a falta de informação. As mulheres geralmente procuram saber sobre sexo em livros e revistas, conversando com seus parceiros, médicos ou entre os amigos, mas 14,6% não costumam se formar de jeito nenhum. E mesmo assim, quando aparece, o assunto tende a ser tratado muito superficialmente, o que só contribui para estimular todo esse cenário de dúvida e insegurança. Mas na real, sexo não deveria ter nada a ver com incerteza e achismo. E a gente tinha que ter vergonha de ser tão mal informada, não o contrário. A boa notícia? Mudar isso depende mais da gente do que de qualquer outra pessoa. E por que a gente não começa por três assuntos básicos? Masturbação. Por muito tempo, a masturbação foi condenada pela igreja e até pela própria ciência como uma prática prejudicial, suja e errada. E a partir daí, vários mitos e concepções bizarras foram sendo cultivados. A lenda mais conhecida é a de que se masturbar faria crescer pelos na palma da mão, mas houve quem falasse que também poderia causar acúmulo de gordura, magreza, febre, suores, corcunda, hálito forte, espinhas, perda da memória, desinteresse sexual, esquizofrenia, epilepsia e, para finalizar, morte lenta e dolorosa. Hoje, mesmo desmistificada toda essa balela, ainda rola um climão toda vez que o assunto surge, especialmente entre as mulheres. Cerca de 3 a cada 100 homens nunca se masturbaram, mas no nosso caso, a proporção sobe para um terço, meio desigual, né? Além de todas as razões históricas para isso, existe também uma dificuldade básica. Para os homens entenderem a sua anatomia e começarem a se familiarizar com cada sensação, basta olhar para baixo e mandar ver. Já para as mulheres, o lance é mais complicado. É tudo meio fechadinho e escondido, e a gente precisa de um espelho para entender mesmo onde é cada coisa. Algumas não sabem nem por onde começar, e acham que para se masturbar tem que colocar alguma coisa lá dentro. E para quem ainda nem teve a primeira vez, isso pode ser até um pouco traumático. Nessa, muitas iniciam a vida sexual sem ter começado a se conhecer melhor, e daí podem surgir alguns problemas. O papel da descoberta fica inteiramente para quem não sabe nada do que funciona para você. E quando seu parceiro é homem, isso pode ser ainda mais complicado, porque ele tem um órgão sexual completamente diferente do seu. Sexo é, sobretudo, exploração e troca de conhecimento. E se você não gasta um tempinho descobrindo o que é bom para você, vai ser bem mais difícil dar as coordenadas para os outros aprenderem, né? Dentre as várias vantagens, pesquisas mostram que mulheres que se masturbam desde a adolescência têm mais chances de atingir o orgasmo durante o primeiro ano de relações sexuais. O que nos leva ao próximo assunto: orgasmo. Existem dois tipos de orgasmo mais discutidos: o clitoridiano, provocado por estímulos ao clitóris, e o vaginal, proporcionado pelo atrito nas paredes da vagina. Vale dizer que, para a maioria das mulheres, o vaginal é muito mais raro e difícil de ser alcançado, o que pode se tornar algo complicado em uma cultura em que a penetração é tão importante. Mas há quem diga que as possibilidades de orgasmo são diversas, pois os processos de excitação mentais pesam mais que os estímulos físicos para a gente chegar lá haja visto o fato que muitas mulheres gozam mesmo enquanto sonham. O engraçado é que antes pouco importava se a mulher gozava ou não, mas agora surgiu as ideias de que a mulher tem que ter orgasmo toda santa vez. E nesse ponto a gente é bem diferente dos homens. Enquanto para eles é raro terminar de transar sem ejacular, para nós a intimidade, o prazer de estar juntinho, é muitas vezes bem mais importante do que o orgasmo em si. A gente não precisa gozar todas as vezes para ser bom, e a gente não precisa fingir o orgasmo. Quase 70% da população feminina admite já ter fingido orgasmo pelo menos uma vez na vida, mas para especialistas o número real é ainda maior. E por que isso acontece? Além da gente se sentir culpada quando não conseguimos chegar lá, também fingimos para que o parceiro não se sinta mal, porque estamos cansadas, com dor, ou simplesmente porque não tá bom e queremos que acabe logo. Bem, quando falamos de sexo, não existe muito isso de certo e errado, mas fingir orgasmo é definitivamente uma grande autossabotagem. Quando fingimos, além de reforçarmos essa ideia de que gozamos todas as vezes, estamos impedindo que os nossos parceiros nos conheçam de verdade. Se o sexo não manda lá essas coisas e você finge, por mais que as suas razões sejam as mais nobres do mundo, você infelizmente está contribuindo bastante para que continue ruim. Afinal, se você está sempre satisfeita, por que seu parceiro vai ter alguma razão para desconfiar que está mandando mal e que tem que melhorar? Além disso, fingir orgasmos é uma forma de nutrir um relacionamento vazio de diálogo, liberdade e confiança, o que certamente levará a problemas mais sérios e não necessariamente ligados ao sexo. Saiba quais são suas capacidades e preferências, e deixe elas bem claras para seu parceiro. A gente não é obrigado a experimentar de tudo e ter que sentir prazer com todas as possibilidades mas certifique-se de que a sua sexualidade está sendo construída por escolhas e experiências suas, baseadas no que você sabe que gosta ou não, e não em falsas verdades e preconceitos. Com uma boa dose de Google, bom senso e curiosidade, não precisamos esperar ninguém ditar as regras. Até porque, salvo algumas exceções, para o sexo elas nem deveriam existir.